क्या आपने कभी सुना है कि एम एस वर्ड में भी वॉइस टाइपिंग हो सकती है जी हाँ दोस्तों हो सकती है और आज इसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए चलिए आइए शुरू करते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लीजिए यहाँ पर मेरे पास जो वर्जन है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2019 वर्जन है इट मीन्स कि एमएस वर्ड का 2019 वर्जन है अब आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है वो शॉर्टकट की क्या है देखिए विंडोज के साथ एच बटन प्रेस कीजिए विंडोज एच जैसे ही प्रेस करेंगे अब ये देखिए मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ hello and welcome friends uh, we are going to learn about MS Word how to uh, insert the voice typing in MS Word we gonna see okay तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी मैंने बोला वो सारी चीजें इसमें टाइप होकर आ गई तो ये अगर टेक्निक आपको सीखनी है तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video